बारिश आ गई और चली भी गई कोई दिल मेरे सिवा तेरे आया नहीं जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया भूल जाना तुझे हमको